और भगवान को भी मार डाला उसने तिमनासा को भी खत्म कर डाला अब क्या करे कालराज क्या करे लगता है मुझे ही पृथ्वी लोक पर जाना पड़ेगा चलो मेरे साथ अक्रूर चलते हैं पृथ्वी लोक पर देखते हैं बालवीर कहाँ है Adoro. selamat Mirko! いのお母さん